Bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Moi c'est Julien. Et moi je suis Loïc, comment tu vas bien Super et toi mon petit Loïc Très bien. Et on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'une représentation graphique qui, elle, est une représentation graphique normalisée des algorithmes que l'on nomme algorithme ou parfois vous rencontrerez également le terme de logigramme. Ouais, alors euh, les algorithmes qu'on va vous montrer, ils seront présents tout au long de nos vidéos à partir de maintenant en tant que support qui vont vous permettre de visualiser euh, algorithmes. Alors on n'en reparlera pas forcément spécifiquement en, mm. dehors de cette euh, toute petite vidéo, mais ça sera présent, ça va nous suivre tout au, tout au long euh, de, la formation. Ouais. Euh, cette représentation permet notamment de, enfin, est censée vous aider à mieux encore comprendre les algorithmes, les exemples qu'on vous montrera. elle permet de représenter les enchaînements d'instructions, les unes derrière les autres, et en général, c'est une représentation graphique qu'on lit du haut vers le bas, simplement en suivant un chemin, on suit le chemin de l'algorithme. On verra ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Euh, alors vous avez ici en exemple tous les symboles normalisés euh, pour euh, le début et la fin du programme, la fonction, ainsi que toutes les instructions basiques qu'on vous a présentées dans la précédente vidéo, qui sont donc la lecture, écriture, l'affectation de variables et les structures conditionnelles ou les tests. Ouais. Et vous allez dire, mais les boucles alors Eh bien, les boucles ne figurent pas dans cette représentation graphique. Et si vous voulez vraiment savoir pourquoi ça ne figure pas, ben, il faudra nous suivre jusqu'aux vidéos sur des boucles, sur lesquelles on reviendra sur le pourquoi de cette absence de boucles dans la représentation graphique des algorithmes. Ouais, et voilà, c'est tout pour, euh, pour, pour, ce petit euh, tutoriel. Voilà. On vous dit à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Ciao